out na ba? Wala pang out. Joke lang, meron na. Bambi, Bambi, Bambi. Did you know that Satan is the real God? Well, the God that we're worshiping right now is... Hello? Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Manahimik kayong puta kayo! Ting ina mo! Hindi mo na auto bihap auto bihap. ako din ako auto bihap. Boom! You see that? the B-Hop gods. Oh, yun, nasa B na pala eh. Look at this dude! I got you. O, tara, double pick oh. Nandun, nandun. Tabi! Patay ko na, patay ko, cheater, pre! Uy, galing mo, boy. Aray ko. Ay, kasi Wamos. Nawallbang ko sa'yo. <laughs> <laughs> Headshot. Yan, patay mo yan. Pail nga ako, G. Pail ako, Sid! Pail ako, Sid! Ajan! Putang ina mo sa'yo! Save, wala. Save mo yan, save Bahala na kung talo. Basta gulatin natin. yung- Nakasara yung pinto mo. Ayan na. No brainer. Nararamdaman May pedophile sa market pero nararamdaman ano, Panakot. Panakot sa bata. Uy, nag-TP! Naglulog. the fuck? Buti. Naglog ka no. Oh. Uy, gogo. <laughs> Daan ka pa, boy. Ako, nasa lang. Uy, penta, penta! Penta kill! Eight! Penta kill. Deploying drone. Why did I <laughs> Selfie. <laughs> oh, shock dirt gods. Oh, galing mo ah. What the fuck? 30 seconds. No. Ah. Nagwa ito ha? Manahimik. BOOM! Ay! Yan sa'yo. Bruh. Kanina ka pa po. Oh! Kanina! Ang likot eh. Wala si Boy. Tara Boy. Hindi, wala ano. Quack. Oh. tulad mo. American Ito Pie. Nga, eh, 12 o'clock to 3 o'clock, bold marathon At least di ako basta si Cole. Oo nga, tinulugan yung subject para lang mag-marathon eh. Tinulugan yung subject para makapag-school eh. ubus na siguro ano mo pre, no? Simot na simot siguro bayag mo niyan. Wala nang laman yan. Mrs. Lockhart? Chris, come down here. I need to talk to you.